Уничтожили отряд врага. Победа за нами. 이층이층 엔지 떨어졌 Бомба потеряна. Тики, тики. 나이스 Мы выиграли раунд. 아이씨 왜 이렇게 옮겨 다녀